саламатсыздар ма оқушылар кезекті сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қырық сегізінші параграф заттың магниттік қасиеттері және кюри температурасы деген тақырыпқа тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы жалпы заттардың магниттік қасиеттері және магниттік өтімділік ә, магнит өтімділік деп отырғанымыз бұл заттың магниттік өрісінің индукция вакуумдағы магнит өрісінің индукциясының неше есе артық екендігін көрсететін физикалық шама болып есептелінеді яғни бізде магнит өтімділік бұл әрине ә, ферромагнит парамагнит диамагнит болып үшке бөлінеді бізде ферромагнит деп отқанымыз бұл бірден екі есе үлкен өтімділігі жоғары және де парамагнит деп отқан бір есе үлкен орташа және диамагнит бұл өтімділігі өте аз бірден аз болып қарастырылады ал вакуумде ә, бізде бірге тең болды өтімділік сонымен магнит өтімділігі қандай әріппен беретін болсақ мю әрпімен белгілейміз формуласы индукцияның әрине бастапқы индукцияға қатынасын қарастырады екенбіз өлшем бірлігі болмайды енді осы жерде қарастыратын болсақ ферромагниттер диамагнит және парамагнит ферромагниттерге олар әрине желез никель кабалент ә, осылар жатады екен ал диамагниттерге осы мыс су және висмут жатады ал парамагниттерге алюминий платина және ауа жатады екен бұл бізде ә, магниттерге жататын негізгі енді ә, температурасы дегеніміз не жалпы кюри температурасы дегеніміз температураның жоғарғы мәндеріндегі ферромагнит қасиеттерін жоғалтатын температура деп қарастырылады яғни ә, біз магнит өтімділікті жоғалту үшін оларға үлкен температура берсек ол не істейді дейді өзінің қасиетін жоғалтады магнит өтімділік қасиетін жоғалтады дейді соған байланысты никель үшін 360 градус темір үшін 770 градус кабалент үшін 1130 градус температура берсек өздерінің қасиеттерін жоғалтады ферромагниттік қасиетін жоғалтып деп қарастырылады ал енді магнит ағыны дегеніміз бар бізде магнит ағыны дегеніміз осы магниттік өрістегі индукциямыз бар ғой біздің яғни индукция өріс деп қарастырылатын болсақ мына бір өріс иә осы өрістен өткен кезде перпендикуляр бағытта осы жердегі аудан көбейтіндісін қарастырады екенбіз яғни бұл магнит ағыны магнит ағыны деген сөз осы өрістің арасы деп қарастыруға болады магнит ағынын f әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі вебер ә, f тең индукцияны көбейтеміз ауданға көбейтеміз косинус альфаға немесе ә, ли деп те қарастыруға болады бұл бізде магнит ағынына тең енді ә, қозғалыстағы өткізгіштердің электр қозғалғыш күшіне тоқталатын болсақ жалпы электр қозғалғыш күшінің формуласына тоқталатын болсақ бұл әрине осы валенс күші әсерінен қарама қарсы зарядтар жинақталған кезде жүретін процесс болып қарастырылады нәтижесінде ә, бізде электр қозғау күшіміз тең болады әрине қарама қарсы болғандықтан таңбасы теріс индукцияны көбейтеміз жылдамдыққа көбейтеміз ұзындыққа және синус альфаға бұл бізде қозғалыштың электр қозғаушы күші екен енді осы тақырып осы тарау барысында бізде негізгі заңдар мен ережелерді өттік иә соған жеке жеке тоқталып кеттік міне бұрғы ережесі оң қол ережесі ампер заңы сол қол ережесі оның барлығын жазып аламыз иә міне сендерге тоқталып кеттік жалпы сандар мен ережелерге ал енді осы тақырыпқа байланысты бар болғаны бір екі үш төрт есеп пысықтау тайм бір екі үш төрт есепті шығарамыз талдаймыз және де комментар ретінде қалдырамыз жақсы келесі сабақта жолыққанша міндетті түрде біздің каналға тіркеліп келесі сабағымызды күтуді ұмытпаңыздар жақсы сау